Her, him, they. Obvious. Non. Destiny. Musique. Trans. Strength. Dark Demain. Un droit à exister. Danse. 24 heures sur 24. Expression. Attitude. Force. Résiliente. Imparfaite. Femme. Futur. Des personnes comme moi et un futur dans lequel elles peuvent s'épanouir librement. makeup forever.